Olá gente, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar para vocês como é que eu faço o meu doce de leite sem precisar usar a panela de pressão. Para você seguir passo a passo, vai dar tudo certo. Thank you.